trash, witam was serdecznie w recenzji New World. Po spędzeniu kilku godzin w świecie nowej produkcji od Amazonu muszę stwierdzić, że ta gara ma naprawdę ogromny potencjał, jednak oczywiście jest jej bardzo daleko do zrewolucjonizowania gier z gatunku Momo, a nawet powiem więcej jest praktycznie prawie taka sama jak wszystkie gry z tego gatunku, a jej główne założenia opierają się praktycznie na tych samych zasadach co w pozostałych grach z tego gatunku, czyli rzecz jasna na wykonywaniu questów fabularnych oraz pobocznych i skillowaniu postaci. Gra oferuje nam również swobodną eksplorację uniwersum zarówno w pojedynkę jak i z towarzyszami. Co prawda to nie jest żaden nowosza mechanizm stosowany w prawie każdej grze MOMO. Jak myślicie, dlaczego? Tę kwestię zostawiam do waszej oceny, zatem piszcie w komentarzach co sądzicie. Ja swoją opinią na ten temat podzielę się z wami w następnym materiale, a tymczasem na chwilę obecną zostawiam już tą kwestię w spokoju. Te Rozszerzono również możliwość przystępowania do frakcji oraz do gildii. Ponadto mamy też do dyspozycji możliwość zakładania własnych gildii. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to żadną nowością, a każda szanująca się produkcja MOMO posiada taką funkcjonalność. No więc co jeszcze oferuje nam New World? Kara oferuje nam jeszcze różnego rodzaju dobowe oraz weekendowe eventy, które możemy świata. wykonać w pojedynkę i we współpracy z towarzyszami, a ich wykonywanie daje nam naprawdę ciekawe profity jest. w postaci dodatkowej waluty oraz lepszego wyposażenia i powiem wam szczerze, że naprawdę warto jest je wykonywać, właśnie choćby nawet tylko po to, aby uzyskać profity, o których wcześniej wspomniałem jednak co do wykonywania zadań dodatkowych mam dla Ciebie taką radę, nie wykonuj ich w pojedynkę, ponieważ w większości przypadków jest to kompletna strata czasu, przynajmniej na początku rozgrywki, gdy nie masz jeszcze dobrze rozwiniętych umiejętności protagonisty oraz dobrego wyposażenia. No chyba, że jesteś masochistą i wykonywanie jednego questa pobocznego kilka godzin sprawia Ci przyjemność. W przeciwnym razie, szczerze odradzam. No dobrze, Dobrze, aby was nie zanudzić, ten temat zostawiam już w spokoju. W tym odcinku to wszystko. W drugiej części materiału opowiem wam o pozostałych kwestiach, o których moim zdaniem warto wspomnieć. Trzymajcie się i zapraszam na drugą część materiału już niebawem.